tulina okukula kutambala emirundi ennaku eh, ziri kumi na musanvu ez'omwezi guno gwa septemba omwaka enkumi bbiri mu abiri amugumu mukama twagala okumwebaza olwekyo eh, ah, tutuuze nateera wiiki nayo tukitambuza olunaku olwenkya satade mm. sande tandika ate wiiki endala mu mm. ah, nkola efaanana bwetyo naye nga wiiki y'abakozi yo ekomekereza olunaku ono olwaleero abakola emirimu gyabwe abayiyi abateekateeka waliwo emirimu egitaliiko friday saturday sunday egitaliiko lunaku ki mm. nga bonnaku oteeka okukola nga batunda emmere mu butale toyinza kugamba nti kakati atwo atunze emmere saturday tujja kutunda mbere eh, naffe katugende bino kubanga okulya tekukoma tekuwumula njira okukola futamale birundi enca yonaku olwaleero mu studio zaffe za mm. fm neku dream tv mm. sebusaisa okulaba lamusa kubatuliriza mikwano gyo bangi nnyo kati bakwetegeke bakulinze abaganda bagamba mm. nti leka emandu etuule nga kyeyalagula kituukiridde edivina eh. is accorded respect nga byayogerako British eh. come to an end abantu lumbuye bamulaba nga divina naye divina aliwa lumbuye abo exciting abantu bekisa anti abina kugamba hmm. nti tuna mu parliament omu notuli ababaka bomu abomubuganda bafanana abalala abafe banjawulo ebintu ebyaffe byawano bintu byakusanyukamu tamali ababaka bomubuganda banjawulo the way politics is handled in different areas naffe ffe twakulya mu dictatorship hmm. eyobwakabaka ekitegeeza gwe tulya e society zizonna ezakulya eziyalira bakabaka hmm. ne ba republicans babanjawulo hmm. nti abantu batya okugjayo emitwe gyabwe kati azeriza ti politics adominatingibwa drama mm. abamuzanyi n'abamuzanyizi eh, ndi lumbuye hmm. nabakoleramu ebintu eh, hmm. nabeera awo n'ababugumya ensi hmm. netambula nemukwatayo kirala ayakankubole eziti ize okugenda ndikulogera munoto ne uganda nate nadda mu kibuga neyesiba embugo nakolaki mubibuga byabamartin ojara bamapenduzi eziti ize okusanga omusajja atunda emwanyi n'emirondo ku jinja lod jinja lod yawa eyawo ntusanze yatunda emirundi oba emwanyi oba atadde ekibugaabakuŋŋaana sosa ate yonna kasiteeta ne bwe baba baana ne bakulira mu kutya kuba ensi ize ina obwakabaka nti ekabaka eza ehuman being like eubat is mystified kutambula ngaodda mabega kugwa ku ttaka kukola ki ebyo byenna biyina engeri gyebijjamu ki nze omwana wange omulenzi tafukamira nti abuuza bantu amana mudizi la fukamira nga kule musa mpisa neda si mpisa wana baganda babigiri mpisa they are 20 different mm. umana abirine mpisa nanti umana fukamira wamba kakati atono mtraininga kufukamira mkazi we so okuwa buto amana babalizi tuwa ingiza kufukamira no i cannot allow tuzikiza elani nabagama nti mutabani wanga agendo kuwasa nemulaba kuyuma byange nga afukamidde gye yagenza okuwasa nvuga emotoka ekidala nekikuba kutta omuka afukamira ku buko bimukolabinomukamusobomufukamiziza nmba nti mwana kakati awo mukwate akabbo mugende mubuze ku mukaddewo oba yaze kuwasa mwanyina kati nenazala wamutuule ku mubiri emukoyiza abodramactors bebabireetamu emikolo gino egyokwanjulaebabinuuna nebaleeta n'abagemi nebaleeta abaganda bakwitanga kutta kyama nebagaa nti ku mbaga basookanga kuwezayo sekulete service negenderabewabuwa omuwala hmm. gye baziika ku kijja nibajja bakola assessment tusanzibwa amalaala agabanta abaana abato mangi omwo mulimu omutego timuwasaayo babuza kabuli aukamu nti bano abafa bamyaka gino mu nyumba omwo mulimu omutego tebakomawo hmm. kyobulaba nti nze mbagamba nti situation ya uganda yonna bwegitunuulira mulimu gavumenti munda mm. endala oba mulimu abakoleramu aliebweru enfakite amawulire gange ngaerabiddeyo musajja galimu motoka omu amawulire gekenya gafulumye eggulu pulezidenti wa tunisia yakkiriza nti mu gavumenti yange mulimu bbiri eyabamafiya naye yange nation hmm. emwolimu motoka omu eyokubiri gyenalabyemu wea uganda iwembasasirira omwana ono ayebale permanent representative wa uganda yatonia mm, new york un yasazeewo okuzimba academy mu uganda eya surveillance animand surveillance intelligence tekinayogerwako wona nekir byemawulire malala kakati ajja kusanga nga bo kati banoonya ttaka ntebe wakugula abakoze ekyo abagezi oba bamulwanyisa enaku zino bamuli bubi teri mbuuza bamukubira kikitegeeza eyo polojekiti bagitegeera eh, kati ate mwe ababadde nga muli bubi ba amerika bateekako sanction then when un decides to put an academy an intelligence academy anmand intelligence academy kitegeeza drones biki highly sophisticated gund you don't highlight it nga amerika jitwali tuloza nti eh, ya tuandu kula ya tukue sawa yona katada ye ya gadu kula kare ah, na sako what if nation is put up a committee to investigate uganda chali wa demo monitor nduzele mbala ati enchi nkubulira hmm. nti that's where you go wrong era mwuri ya kumu nga olympics zali brazil 2016 mm. ba minister ababa sente kolo baba sibi mwecha mweche rwanda mwachi jamu we are investigating what ba, are you, ba minister bawa what is there abe kenya baba kute abali ziguni yeah ze olympics mm. abana ni babo nabo nirayo they were arrested six years 2016 miaka mm. imekakati miaka tano they were arrested mm. kubonya kubonya bagundi abaddukira obwerere betutasasula ate negibagenza okukola okukiikirira kenya naye nebatwonoonayo hmm. ekugano kyavaamu nti ewakagame omwana we nagenda besowaali ewomusajja wemutagalana kagame natukanoga nti mbasasulire naye mumawulire bakijjamu eh, anti kakati hmm. era gavumenti ku gavumenti nabagamba nti woba oyina ekiwundo kibagenda okusiba nebajja enyama kabina nebagisiba ku kisambi ani aba akudonatingidde mm, goba wekozeeko nebanyamayo emubonzi wa gavumenti ah, era biyinza okukitandika tujja kuzibba nga asasule yalisasuludde bali mu kkomera investigating wat nti nti ntumye omwana ku dduuka Yuvu chomu yonaleta sukari. I start investigation. Mwazi jitundu kwa government. Yes. Nyama jivaje kabina. Yes. Nyama jikuteka kuchenye. Yes. Kati anyasa sude. Mm. By paying him because would have insisted these people must go into prison. Abaziba. Abaziba. Zoba aziba. Ya hati zidi wa. Te investigation is achi. Te box se biemfa. Hati abana baba kuba mwotele. Muna Uganda na abasuza. Hmm. kati sente zaabulirawa ebakuli ebemva sente zibulira kusimu okujako nga tikwazijje kubanga tusaze era ekyovaolaba nti ezanabbanja omusajja yamukwata nabanja kwatu omusajja oli gwemwagamba nti sonya mm. nali nkola luli covid bwe yajja nenzira mu boda era emitwalo gyekkumi gyewampadde nagiguzeemu nsigo oh, yajja ku tv n'abaswaza eh. naga nti era nzize nzoloya mugandi nzeenzuno abantu nebasirika ekyoloya tuli kyakomaawo mm. anti bo kuba nabanja mibiya waliwo agifuga media wali wajifuga sechuli si wali wajifuga ata hizo kuba kwa mwe pole kule mje mwina mze mba gamba mm. tuluku hati message message wa yaja ya kusa violence he underestimated Museveni's popularity kuba 1996 yali abasse muwogerere yali amaze emyaka mwenda mu gavumenti ya museveni nga raisin the dust afte yali muwokere olutwazi gavumenti after 9 years in Museveni's government nakomawo ate nze nkinyonyola kyenda kugamba ekyakabaka yekka te political parties zikozesa solganization enali mutekozesa solganization you cannot have a, a political party that organizes eh, rallies in tent zirikazibba rally eba yakulaga bantu era bwosoma ebyobufuzi bagga nti nansi lalest kina zikola nnyo abantu bajja kusanyuka nakulaga solidarity nabungi bwabwe because politics is numbers bwobuuza omuntu nti byebogedde kumusajja ayogedde ayogedde ki kyabijukira kulale aba tekyabijukira naye lale zibeerawo for solidarity nga bwolaba baganda bwe babyolumbe tebagala kuva mugombe ne babyolumba aa baabya olumba oluvanyuma lwa samutime nga amaziga gaweddewo e, e, ensiisira y'omukulu w'ekikayo kayo etunula mu lujja endala zakolera mu fujjo argument yes ti oba twafiirwa omu kakati ate katukola efujjo ku bakazi abazze ebyo bya buganda that's the intention era omukazi ayinza okubuuza nti mpita mukazi wali onjabizzaako olumbe eh. ensiisira y'omukulu w'ekikayo kayo etunula mu lujja endala zafujjo bw'otamuwerekera mu lumbe bwolugwamu That's the purpose. <laughs> Biabugandi. Kati wakanyo olumbe luleme tumalawu. Oba tuziko, tuwabizo omu. Kati kati kawaveo kumi. Aba yine mbuta ate. Aba ntumadeo. Hey. Baba machika abu, ulo mazibu. Era baba wandi kile baru wanti, mwereze wa charaba mwi. Neo muku, olumbe veriba ugendoku, gwabri mwana mwala, aleta bawe. Na anjula. Na anjula. nekita kyomwenge so you must attend the last funeral wound kakati nkuga nti ena ali muyokka yekubira mu tenti ah, era ekyovulaba nti bakuga nti laale za za museveni zibeerako baana bato abaana abato bebatatudde mu tenti bano batudde mu tenti kakati gwe atudde mu tenti kuba zirika aziba tenti ah, oyo wa bizine mugagga nnyo igwe nagamba nti mu biology batta emmese n'ebikere abisapulayi nga mugagga muyitirivu odita jeno tamuwandikanga nako babikwata mu nsiko kati owatta enti enaaliemu owatta enti baasi za nalweiso ne batikka n'abaki ne batikka n'abatali enaaliemu enkumi ezezi mu mmotoka ne bakomawo ne bagamba abekyalo gwe nga tewagenze kubanga okijja kusomogerere eh, nti ye semogerere yakola sloganizing bayimba okukamala abaopposition dp yali ekyalina structures zaayo dp bebaali bagikola ya dp bafaza baavaayo abemmengo bakamala kannamwanje kabaka dissolved the rukiiko sin die bakala kamala kanna mwanje bagunde so mugere naga ntikeza lake kombelele yali katikiro and so the old structures were still intact hmm. kubanga government yejanga ya mugendo ngatino okudda gye twava so at that time after 10 years in power these structures government did not dismantle the structures museveni only borrowed the power from the democratic party nagenda nga bajjamu omusemogere was the last one abala nibalemeramu besigye najja namwegezamu kakati besigye najja nga ali obusesi naki era hmm. besigye yakyusa erinnya nazinula kiza besigye nga tava mumengo musanji wa kabaka kabaka agenze pena eh, hmm. alazeewa nga sowa kikyereja atambulirakokubanga besigye buli muntu mu buganda wano hmm. obubote bwete okera olala sekalaala ono yekiza besige mbabazi bamugamba ti nyina muganda hmm. yes hmm. kakati besige nekimulema hmm. then what happened nga kimulemye nezireta mbabazi mbabazi netumukundi basajja bamaanyi nnyo ye mbabazi yaleta kituyita sajiko gavumenti yagikuba nagimalawo kuba yali prime minister the heart of government katambule kwa minister ee eh. wale wale wale kibaluwa mugundi mu new vision musabe ni surrenders musabe responsibility to mbabazi abantu kundanga basi ya mbabazi waleoja ni mseta usi ee eh. mseta hati zinibawa kenji zangawu nagamba hadi musabe ni surrender ni kawa nagamba ni nakale moyo nti mbabazi once over so the government but we have other things to do shishi yanku bebatu mugundi tumwebaze nagoba bala disipline n'abamaanyi balukasa baani Eh, abamuseveni omanye omuntu atasoma nnyo ye talina chance ez'obutransfering reba akolera nnyo basekamanja balugasa bakintu baani nebabagati tebasoma omusajja gunaja natulako oyo omusajja bamwizani yatulaka eh, kikoko bwa president which would be vetted by eh, tinkasimire tinkasimire hmm. yalikaawo etololo nebaga nti abye embaawo gundi omusajja bamuyita mulowooza aladdesi namukuba mukomera mm. kakati ajja n'obusungu bwe bwonna sekikuba eyamweyimirira tebalabaganyira sekikuba oggulu mm. kati ye yajja yalowooza sekabanja yemulowooza kekuba baladdisi bonna yatulakyali eh, amuyita mulowooza mulowooza waali eyabaleetera ekizibu how can you salaw a person kukurisaizizwa mpresidenti kubanga chikukubwa president kani ba debated by his issue it is intended to help the president to, to facilitate him kikaisha budget ya president ya toka teka koti enemewe they don't know this would be the worker to sit on this specifically for the president so people sitting on the presidential committee of parliament would be vetted by security so kakati ogamba nakalima nti mbabaza ya kakati maininga msefu ningenda ningamba lugunda nakalima nga akora nga ningenda niyoko e ningenda ningamba lugunda ndugu hmm. mbabaza is fighting umsanga niyoko yeah. yeah. nalia uwe cha amisana mm. Hmm, mbabaza is fighting msefu ndugu it cannot nimuga you see it yamalize ya msikide yeah. you see it kakati mbabaza mbabaza netu mkunde mm. basajja bagezi nnyo gundi yakyala kenyata yakyala ekisuumu nga balasa bakozeyo eddwaliro balikoledde jalamuki nayogera nagandi mu afirika opposition abamukazi mumaka lwaki tumukolagana nange mwabalasa mukifo kyokukolagana opposition nobatyekiddamu wano lwebaleta ku san democratic conference mbata hmm. mm. okukigulawo yabaga nti mukole nange mu africa opposition mukazi tasalawo kyetunaalya why don't you work a director with me Mm. yes kenyatta bwe yamala okyogera ekidaala nekigwa bamukwire mukidaala kenyatta nga jalamu jojinga eh, ti alibwati wacha vijana wacha vijana hiyo laishi ya Kenya laishi ya Kenya mm. wacha vijana naishi nyata weyava mchidala nga wajeno service wache mujego ya gamba mkwatoyo odinga alimba jaramogi eee eh, ya wangi de alimba ya mkuvye jaramogi yaliaga nti wacha kijana eee eh. wacha vijana muwache wache wache mujache wena laishi wa Kenya wena laishi wa Kenya brother wa taifa nyata ya ganti uya alimba yenanyini bikono yagenda naye kukabangali <laughs> do you believe mbabazi wetu mkuwendo basirise and these are highly brain people I'm happy nti mulimu mukwezi yabasobola notafiri mu government yes yes ne mukama wabo kwanza museveni kyemutiirako kukwata basajja abo bonna nga bakyali bavubuka bato n'abateeka mu triangle bazibu nyo nga bubulewa bazibu nyo kamara basajja bagezi nyo kuhoro wazami nga wakati otafide singa tade minister bayo na nacho yintere kiti otafide ya gamba mwuleme kwa kwa tetuwa nama na besige leti besige saini an agreement that whatever is destroyed during his emergency is reliable he pays kubata genda kula fuji atati ila chenda kano jikola tumukubati ya gas oyotafide mwendo kono oyagala kwekala kasa ti yes it is under the constitution you can demonstrate agwe atagenda atagenda kwonoona bintu lwaki oti endagaano eno gikola eyemirembe gisekomubebasibye kenya hmm. yes ono babasibye kenya baminisita babani baminisita bekenya babasibye olwakulya sente muolympic zawa nasomye ku mawulire gaffe wano nga ne olanya agamba agenda kuinvestigati nga ba mp bagamba abaliza tobako eh. babakuba enjawulo ku tobako wana baffe tuyinza okubatuusa ku kino government yafuna tia sende kati mwezi abali eza toba kutoja kusanga muganda ukulia sende mu parliament anti parliament ya eriwet the parliament deviated from its original role mm. of hmm. legislation mm. ne, nefuka popularize na baka ntecho kada kachi yakola ni eni chekola mm. tiyo eni ya isisi to popularize ite mtu wabu jaji tegele market sibichubi na mu parliament parliament ni reviewing ya misango na yikolachi mm. kakati once somebody loses a deal addukira mu parliament nakola nakola na, na gundi mm. yes i'm not surprised nti parliament yafuuka ekiryalingi house mm. nga bwoluzinga oddukira mu parliament this is why how do you explain the fact that every member omuntu ayagala ateekemu mukazi we mu parliament mm. yes lwaki baagala bakazi baabwe bajje nti enguzi bwe baba bagigaba bagibabbako so yumansi kirumira yali aleese mumukazi we kanansimu yali akolera mukazi we gundi yali aleese mumukazi we eh, eh, eh, lwakoja alina mumukazi we how do you explain this trend basajja balaba yali aleese muganda we bababba kati enguzi yiwe mukazi wagigabire banabaka ba palamenti in case you are in trouble all things are explainable when i sit down to analyze kakati nkugamba nti abasajja abo balina amagezi mu philipines bajjako mumakosi nagenda nesente nyingi yasinziranga mu amerika natabangula philipines everyday there was a kuluma the investors ran away from philipines thats why philipines is not one of the asian tigers tuliyo nti ayagala kuinvestinga abantu ah, ah. kugenda kuyinka bo obote mm. yanda maininga lule binayisa nilwa insecurity abandi bakiriza tuatu kekisera magure sacha na agamba Uganda needs an experienced hand give Milton a chance this is why the commonwealth observers obote yagano kusisinkana obote yagamba I don't know why they are here maybe they are on a jubilation mm. yagano basisinkana Obviously refused to meet the Commonwealth troops of as a group. But in their conclusion, elections have been fair and fair according to African standards. Eh. Eh, eh. bakugamba elections were free and fair according to african, according to african standards tuga free and fair regular elections is it african european asian standard digital because Margaret Thatcher yakiriza ti Uganda needed bwebayiika bwebaddawo oyolugumayo yadduka emisinde nga muwambe awambye gavumenti agende wa Nyerere Nyerere nambuuza paalamenti etuula wano genda otuze NCC musolvinge problemu yamu mukifo kyokujja wano yalagawa yalagawa Kenya Nyerere yomugoba ye mugaa paalamenti etuula e, e, NC said to our National Conservative Council mm. is your parliament. Isn't it dissolved? Where did you convene parliament? You are you, National Conservative Council and dissolve this. Where did you Rumayo. Mm. Rumayo. Yetemira Kenya. Isn't it Yakumau? So, Kakati nze mubine bichi Nigeria bia muenda ba mu. Echi Nigeria. Echi sophisticated. Nti, ngabu yenda bia mbaba zwa ya java zanya. nkirabe eki nigeria wekiri eitha omuntu ali bweru wa gavumenti oba alimuyo mwenyini nti look bwogamba nti boi wine tumukutte mukomera yaine mundu mukisenge zameretinga omusango gugenda okutandika nga emundu yabadde aisecream manyi ngamba abaana tebintu biri bibiri byemwegendereza okuma banno kwaisirim nomutereka emitwetwe ogenda okukera kumacya nga amereetinti <laughs> tabayo nokubeera ku mukolo nebabaga nti bannange omukolo gwa saawa ezi naye tewabaawo afulumya ecupa ya bia oba eyasoda nodira ecupa za bia nnya zewaali badde banno noziteeka mu magulu mm. naawe togunywa kubanga esaawa ebiri olugwako mpaga mm. teryafulumya ecupa mm. ate ozirekawo mukifo banozebalikozeekyobalumyadde nti obeera mu serefu service njibala kasebaga nti abatudde mu ntebe wane wasooka muyingire nze nga nfuluma nakyolesirya ku mikolo oyo talina bintu byagabula ebintu byogabula bagula wano nebatekawo emeeza nano nebatekawo emeeza <laughs> waliwo emmere <laughs> kasabagandi aba mumaaso muyimirire muyingire tusogena wano nentebe eno neno myaigo toyina byagabulaggwe toyina malira bantu si oda aba tyagala bya odaayina ah, ebintu ateeka wano nawano nawano ziba nyingi ayina eyategekedde abagenyi gwavaobuvinvaobuvi anti era nakyo lesirya ku mikolo kubanga sobola kubeera mu layini esooka omusajja ayinza okuba gwolaba esowaani bagisimuluka nti akuwadde kitiibwa koza amaala butwa ekiri ku mikolo aa mba nagenze eddakasa mugabula nga ntema kakati nzi muno ndabamu eki nigeria nti zaake eyali mu kastode naye bwe bamuta bwe yatoloka mu kkomera bamusuula ku ddwaliro awone ate tayogeranga gye yali tamanyi yo eh, yelen eh, conscious eh, abamuleeta hmm. lwaki bamusula ku ddwaliro awone ye gye yadduka gavumenti emanyiiyo abamutolosa basibe basebane abamutolosa batolosa zaake basibe bazira kisandowoozayali ah, ah, mu castode eyegeza mukutta museveni era nebagamba nti bobi wainisinga yegeza mukutta museveni musaaga nze nali nkimanyi mu mateeka pulezidenti weba mutemulidde tewasigala muntu n'omu nze wandabanga ku mikolo nti alinya enyonyi agenda oba alagala oddawo nkimanyi tewasigala muntu obatira pulezidenti tewasigala muntu kyebaali bakozemu aluwa nga mwegezeza mu museveni si byebyo eno yaba ntera bakunyumiza eh. baga nti ekyasigala eh. oluvanyuma nongo omukulembezeokujako nga bali kuba kati oyo oyo baga nti basanga kirole ekifiiridde obakolaki kati yali kamanda operation eyo ayina okubeera mabuso tobula nibaga nti mukyala abalumba president ku mikolo ee eh, nawe oganda simanya ebiwandika e kololowa terye yepanga kulumba president ku mukolo nawangala myezi esatu bano abaana bagenda okusomesa mu kkomera ate gwolaba bamutwala bulungi ne balina omusiba we bakwata myezi hmm. egyo baliruddawo twagenda e london omusajja dokita kasato nawogania president namwogania president nabuuza naye oyo munnauganda nti nga polisi yabungezi yagala omufulumya te awulize nga kiwogana bwogani abaffe ne bakikwatamu ne bakifulumya ebwe kasato agenda okudda eka tamanyi bande kyabatadde mugasiya eh, waliwo munnamawulire yabasibyako oba yakola story <laughs> yabasibyako nekugenda ku mukola entunga mwe eh. kakati nekubeerako era omu yali atuvunanyizako ku mawulire wano eyamulaba eh. najja namukuba agamba namugaba nti wali badde otolokawo wanobasibisanagaa nti ekiddako yali yabasibisa amba bugambi olaba nagamba wacha wacha era oli omugamba bugambi nti bewasibisa bavuddemu kkomera obakulabirak kubako amawuri degendo gasakire wa <laughs> naye wa kubantu gurachi oganya kumukoro toira mm. porusija mm. yes kakati nkugamba nti oh, echo cha cha kumeka mm. si cha kubizi mm. ni bakugamba nti kakati tuyine elimination exercise nti buli agendo kubujulisi bamutta tewananda baba amutirawo bana ba basasubekitena bagamba tewa intelligent kasa kuata kulubia na kuata ziribagwa na kuata seboa mubuke dababa mazi buke di mubaza njira era kubaba manyite new vision di wandika buke di sibi wandika i know Eh. kati obuuza nti kibibeta simanyi subjudiciaryanti eh. bagala omusango wuddanga eh. gutambulira mawulirebagenze ah, bagamba ah, obujulizi buno obujulizi buno tewaliobujulizisaomusango gwawe omusajja gwebagamba hmm. nti yasuula mukazi we muki baleese n'akabaluwa dayaleye ani agirina where did you get this dayale because we are not talking about the killing of the woman today we are talking about a woman who was killed a long time ago who has discovered this diary mm. ekyo tebakyogera two excitement y'abantu ku maka mwe bazudde emirambo nebwoba otaddewo galagisebo bayingira walabyeko ku kifaananyi mu new vision nga police exafakirista ejayo emirambo and how they discovered this body ejinemuyenga hey. Eh. ejo nani onega funyo onega yeshi hmm. baka teka yubu teshi mauli yeke kabi wandika si polisi ato ya ina weyabali nyeko aina diri jabali nyemu kubane buo gamba ti umu kumi na bagamba mm. ti once you cannot kill yourself to pull a trigger you end up a, a, a wound a serial killer omuyikirwa bo abana ba mirindi abala ba omusajja ono nabaga nti omusajja yali edisi wani wa mugisha muntu nga amikamanda omuvubuka natoloka nafuka kaiweroba nga bamumanyi musecurity kakati webamulaba e fort potro kuba bagagga bonna babak webakuŋŋania mukitundu bamirindi bali katogo nga basomera makerere bwebategeera ono omusajja bweyategeera tibamulabye kubanga yali amusuubiriza sente yali tayinza butata nga bakoze nembaga basaza embuzi this idiot had to kill a person tiyalise kuolwo kubanga abamumanyi ndi yadizatinga mumaje baali bamulabye how come nti gwe lwobadde mu kitundu ezi kye ne bagamba tiwabirangabo aba notorious kundi killer receivers nga bwakyala alipootinga ku polisi baabatumanga ababbi abekkooti nga mu buganda tubayita ababbi abekkooti you must report you have a character of stealing of lobal of what hmm. era ba mirundi yabatta kawagati hmm. t omuntu yenna tasobola collaboratinga nga mwakola mwenna ekintu omujulizi bwe bulina okubeera collaborated by another wound kakati mu story eyo bwosoma who tipped the police that had closed investigations eyo nomukazi my marriage hmm. my marriage did she seek divorce eyonebe ekyo kirimu akizanyiramu nze kasa namaze okutegeera nti accountant nentegeera tekiriiko source kiri mu mawulire bwe bakola kuba mulinga wano mu masonary newspapers accountant ayina kufa gufibwa atyo ati kivudde wa kivudde wa this the second case mm. eyagundi eh, kubanze ekyembi kyamu nti nange byonna mbiyiseemu nze kyaliya mu president's office ndisijakgendayo ofisi yange baali bagiranyiza eyasale nenkitegererao eh? basange mundu omwange genosale tebanjagala mbadde ndoza nti yatawo security yesinayenda sebago bolowooza ebadde alina gulunedi nga yagala kutta sale sagadde abasajja bakabaka yekka bakuba sente zakajubi nga laale eri maliyo kumi ebamunanika nibagaa nti bawuganidde kabaka nti banaye nibawuganiye ku muzindalo tawutadde ate tiyabadde mwe abakubeera mwera baali bawuganye gwekyewatya nzimbabala mayi survival is that am ahead of them era recenti yomwenda yabagamba nze nkonfaminga omusajja alina majini kubanga what we are planning to do akyogera ezon is ahead of us nvuuka muitalutwama hmm. abadde mureya baba 400 million dollars tewali yakwatibwa eza purezidenti ezamasanyalazi kati reya bagezeze wanankabirwa omuvuka nabawabira nti bamugobera bwerere bakubye ekifaananyi omusajja yenkananga ye ayingira woofiisi agimenya nembaga ebyuma byange bisobola okupenetrating ebyo bijaketi ebyo si yeye nawulidde nankabiri wange agamba how did this man no eye imonita you mbambamanynange nti okunzitasibagaanaono gundi magezi yafunye minisita munne nalagira kansa emu etulenga mu e hoteri ya minisita miliyoni tano buli lunaku buli lwatuulamu why don't you construct an office where is he beat eh, naye katamale okupangisa office nokuconstructing office mu kiseera kino kmiliyoni tano ereba wa minisita wa muno wa minisita muno so me nchembede nkugamba nti nze kyobula banga nyingira mu bintu ebyo nange manyiba nti na surviving abo surviving so iraba tepo bali bagirese kana nkugamba hmm. nti as the bijambia yesu ekulinze masaka kubana bagamba ti edagala wetu tulisegerea nti likola omulwadde asulako ki president yagenda okulaba pa, pa john paul wokubiri nabagamba nti eh, this time has improved yes we changed the doctor That's what they told him. Nga papa mbrode? Eh. Mm. Bamganti, we change the doctor. You go to other doctors. Kakati, obulwade wote kiri nanti babu kuteko. Kati bijambia tebidi iyo. But do you know that bijambia has now shifted to Kalamuja? Mke musajyo mpokoto. Na igina mku Uganda. Nga mamu bianti nangina kupolisi na reporting ni batamu yamba. Na ichimaba pokoto vani. Entezi zonana hazi kunganyo. Zaba demu chiralu chimu. Not the use of Mu Uganda. nomutulukana ndo what if what if it was the kenyan army nga agreement musabeni jayakola na bakala moja nti abajasa abange tibajja kuduka and why, why does it happen mm. after the military cha leadership change aniko bachusiza ee eh, ame kamanda mulala dikita ame kamanda mulala over special forces mulala umuife tuita conspiracy theories mm, warland forces mulala yes ee uh, reshuffle eh, majika tiyate ye ye ye marisi yabanu nekyoka nti pulezidenti ajja kulekawo ate ogo wejidde kalamu gyebadde peaceful ate gobozze nnegira kitegeeza strategy gwe tulina eh, mweyalonda amekamanda jeni muhammad muhamudu nga musomali 40 of the kn army nga basomali lwebaali bagezaako muwamba abasajja bali mu majega kenya ne bagamba nti katugobese gundi katugobesani nyejeje <laughs> ni muhammad muhamudu bagenda nge kololo ku mukolo gwa, gwa paledi ya maji luna kulukulu baba bagamba nganti mbaku batunule nga batunule eno mm. gauka kulia baba yeha bageka kushoto emundu okuziwa nikaba gulu bati eh. ne bitala basonga nga mumoyi watu de eh. ni baba ne yakube pa muyiba mujawe mishinde na ye jeno muhammad muhamudu yasulawo yabadde nga yakomandinga paledi yamekamanda bwekyo bamukola kyokka paledi yatabuka emundu bazolekeza watudde mmwe emundu bazolekeza watudde mmwe maliba jeno service ate zibamu amasasi emasaka pulezidenti yaliyo nga aba pulizoni bagenze nezaabo ate zirimu amasasi do these people know it museveni yaleeta emirembe museveni yaleeta emirembe museveni yaleeta emirembe nze nabagamba <laughs> if we want to defeat a revolutionary you force him himself you force him to unedo his ali achievement omulwisa ku lubimbi nalinnya gyava kyogera bantu buli kintu kya museveni kyonna upe is in trouble prince is in trouble. And eh, the president is money. There is a principle. Mm. If you want to defeat a revolutionary, mm. you force him himself to undo his early achievements. How does he undo his early achievements? Through the people. Kalatimu, ugami mviku bakulu. Never now. Ukwatu tiye motoka, notazina, mukaluru. Mm. fetwabatunulyanga butunuzi naye akutta emotoka afaanana bwati nalonda vice president naate eyagalako mumizinga nti yalaze gendi yalaze gendi kyamuyitirirako oba takyagala omusajja bamulonda kwerostwan najjayo nebezi najjamu omutwe ekyokubiri lwaki buli awagira museveni akubwa tezenkubiddwa emiggo singa sali mugumu bwe gofuna sente meka uwa mu government inagale jota beirako inamikole jabu jota beirako the moment you support Museven in his government is punishable nebo wapa pasta ngoba nuhu iminesi umulamu bintu vya wibi bibatu wala balala hafafuna prominence kwa balala balala iminesi wakini kwa yogera nti ulimu wakizi wa Museven ubaya kusisinka nyeko polida mumulamu mvuka ya jewange jono ringa na mutabula chiboko yati njina bagamba njina labanga bubi weni bubi weni ya kugamba nganti ala gamba ala hawa afudeyo mvuka na kashi alikitufu na kusinga bubi weni ya wange mbali na kusatu na ye kena gendi kwa president na ala gita zete bampa kantu banange baba wakati isha nsanyude na bagambi nga tebamu wala kwa singa bubi weni ya ah, ah, eh. anti ya sali diro okuva ewa bobi wine is punishable okuva bobi wine eh, era nebakozesa badde bayomba okuva ewa bobi wine is punishable by museveni is people abagaba sente nakinkubuulira this is the uniqueness of this government nti oh, abasajjaabayisa abaali baketa mbabazi hmm. babagoba bannaabwe bakama baabo kakati ati ye naabayita nabaga nti banaye munketteraki kati gwe munketedde abawaddeki n'abatwali gula ng'omusango n'abawalooye omusango n'agutwaliwa omulamuzi musatu ne babaliwa biliyoni bazibira mu ofiisi ya yigi eyamulyagonja eyazibba minisita naye nga ye yakikola nebagoba abantu ebuliisa tiyefuliza n'abagobayo pulezidenti n'alagira babasasule nebekutulamu ebibinja ebyo hmm. ekyambabazi kyagenda mu kkooti tebakisasula ekyamuseveni tekyasasula omwana yava wa bobi wayi nagenda opresa museveni ekyo nebakimubonereza ye was punish odeyi wa bobi wayi kakati nagambye nebagambye nti mpuuga omwana yamuddiramu yali muwala wa ajati ono wa bravado omwana yakolaki eyaddira mpuuga next to him yeye yadifeetinga mbid oyo nga banoobuluba bubbi bamuwaki oyo omuwala mpuuga yamusinza obululu lukumi omuwala muto yakatandika politics naye yakubambidde wali omuddeko nga bamwogerako bamwaddeko bwala disi yakola ensobi okuvuganya mpuuga but mm-hmm. yesterday yes yesterday when i talked about it i heard ate bo tebanambuulira naye nze intelligensi yange yambuulidde ti pulezidenti yatumiza cv ekitegeeza yo akakitegeera gwebabadde bagulumi nga abadde mulala ono naabeera opposition leader ate yamudirayo abaki wen everybody in buganda yakubwa omwana wegindi enewaffe erakayi e, e, e eyayita mwana opozi bamuwaki mu buganda emaani wuwe omuti oguyimiridde nga nakanankani buno oluyiira olwokeddwa fe akatundu kano akasigalawo nga tekayidde tukatokako eddagala bakateeka mu kyogero nfikkanga ku kibi ku kirungi sifikkanga naye omwana eyayita mwana opost wezi oyinzaa okusanga museveni tamumanyi tali promoted yayita mwana opos yewenaremu mu buganda yayita mwana opos wezi has received recognition no he did, he did a mistake of going through an opposite enalemu is not supposed to go through an opposite in buganda yali nsobi wetumanyi nti mu famiry bayinza okugaa nti oyo mwana siwawa ni mugezi nnyo nebaga nti oyo omwana obulungi bumuyisidde si mwana wawano fe tuzaala babi <laughs> tuzaala basiru basiru oyo omwana akulembera si wawano kwatira kamutamale